Наш водний світ родом з морських глибин. Наш світ це наше добро, наша сила і мрія єдина за небо і море, за Україну.